todas. Imos ensinar uns novos xogos que chegaron á biblioteca. Este é o novo xogo que hai na biblioteca, chamase Digit, e contén un tabuleiro para mover os peóns, 36 cartas de voto, os peóns en forma de cuello e 84 cartas con ilustracións moi orixinais. As cartas de voto sirven para votar se a túa ficha é vermella, o teu peón ten que ser vermello. Se a, teo, se a túa ficha é verde, o teu peón ten que ser verde. E así con todas as cores. As cartas son unha, son unha das cousas máis importantes deste xogo, ao ser a base das historias do contacontos. E tamén a distraccións que fan os xogadores contra os seus contrincantes cando se ponen as catro cartas e por os xogadores e o, e o contraconto. Para gañar este xogo, o contacontos ten que dicir unha frase de unha de unha carta. E logo os demais teñen que votar unha carta que se pareza á frase que acaba de dicir o, conta, o contacontos. O contacontos as remove e lle dá a volta. E logo chega a hora do voto, que cada un ten que votar unha ficha de voto a que cree que é a que dixo o contacontos. A puntuación funciona así. Segundo os, pu os puntos que vas conseguindo, vas avanzando no tabuleiro. Se queredes máis información, podedes verá no Libro de instruccións do Dixit. Agora imos xogar unha partida. Ola, vamos a falar do tabú. O tabú é un xogo que podemos xogar en familia, cos amigos, ata na biblioteca. Pode xogar a partir de tres persoas para arriba. Consiste en unha persoa colle unha carta. Esa persoa ten que definir a palabra que lle tocou sen decir as palabras prohibidas. Pode facer xestos ou dicir outras palabras. A persoa que sostén a bucina ten que ver as palabras prohibidas que non pode dicir e, se di alguna, ten que facer. O necesarias para xogar son 260 cartas, 130 para nenos e 130 para maiores, un reloso de area, un marcador de puntuación e unha bucina.